Eskatzen dugu kafesne deskafinatua sojasko esne hotzarekin, edo epelarekin, edo apartxu. Eskatzen dugu zerbeza bat eta galdetzen digute ia tostatua nahi dugun, edo erdi tostatua edo alkoli gabekoa, botillatik, basotik, edo pitxerrean. Eskatu genezakete biologiko berdea menta ukituarekin euneko eun Himalaiakoa. Te bantxa Japoniarra, te beltz Pakistandarra, kanela, kardamomo eta bainila ukituarekin. Gaur egun jangen ezake arrautzari gabeko tortila bat, gariri gabeko ogia, aragiri gabeko hamburguesa, alkoli gabeko ardoa, laktosari gabeko esnea. Arroz eznea, arroz borobila, jazmin arroza, xuxirako arroza, arroz distiratsua, integrala, ekologikoa, edo biologikoa. Edan genezake oloesnea, oloesne kaltzioduna, oloesne kaltzioduna almendra ukituarekin. Edo dauzkagu ogiak eginak zekalez, espeltaz, edo gariz. Batzuk pasekin, pipa eta zerealekin beste batzuk. Ogiboro bilak luzeak, oso luzeak, edo bollo itxuragoak. Eta segin baina ez, nahikoa honela. Edo gu ari gara atrofiatzen, edo ahaztu zaigu daukagunarekin bizitzen. Ukitu bio integral edo trostatu bilakatu gabe dena. Azkenean, baso baturekin hasi beharko dugu topatzen bizitzaz.